poepen is heel erg lekker, zeker als je heel erg moet. Ga maar even zitten voor je het in je broek doet. Poepen is heel erg lekker, en ook al heb je geen idee, neem voor alle zekerheid een extra rol mee. Poepen is heel erg lekker, zeker als je heel erg moet. Ga maar even zitten voor je het in je broek doet. Poepen is heel erg lekker. mijn handen vol tassen. Ik begon met het gevoel alsof ik moest plassen. Een enorme druk vanuit mijn buik, of beter mijn blaas. Maar geen probleem, dat kan ik de baas. Dus ik schuif weer aan en zet een stap naar voren. En toen ineens, het was heel duidelijk te horen. Het gerommel in mijn buik was niet normaal meer. Het leek op het geluid van een beer met weer. Dus ik vraag aan de kassenjuf, waar is de wc? Zeg geen probleem meneer, ik loop wel even mee. Maar onderweg komt mijn buik pas echt retour. En een drol is druk bezig de druk op te voeren. Aangekomen doe ik de deur op slot. Het heeft even geduurd, maar ik zit op de pot. Dus ik laat het lopen geen wc-papier. Poepen is heel erg lekker, zeker als je heel erg moet. Ga maar even zitten voor je het in je broek doet. Poepen is heel erg lekker, en ook al heb je geen idee, neem voor alle zekerheid een extra rol. Vorige week nog sta ik bij een tankstation. Ik voelde iets komen, maar dacht dat ik het houden kon, dus ik ga door met tanken ondertussen ergens anders aan te denken. Helaas voor mij waar dat niet echt goed drukken, want dan snel drukken door mijn onderbroek aan stukken. Met samengeknepen billen ga ik naar binnen, kan ik gelijk naar de wc of moet ik eerst nog even binnen? Bijten op mijn tanden kom ik aan bij het loket en vraag de kassa heel vriendelijk de weg naar het toilet. zegt geen probleem meneer, het is hier om de hoek. Nou ik hoop dat ik het haal, want ik poep was in mijn broek. Het lukt me mijn net en de deur gaat op slot. Het duurde even, maar ik zit op de top, dus ik laat het lopen met veel plezier. Maar wat de fuck, ook hier is geen wc-papier. Poepen is heel erg lekker, zeker als je heel erg was ik het meer dan zat. Ik heb toen een plan bedacht, je moet toch wat. Ik kocht 24 rollen, zo'n familiepak. Haalde er eentje uit en stak hem in mijn binnenzak. Als ik nu moet poepen, hoef ik niet meer na te denken. Of ik naar boodschappen doe of ergens staat te denken. Ik kan het laten lopen met veel plezier, want ik heb mijn eigen wc-papier. Poepen is heel erg lekker. Zeker als je heel erg moet. Ga maar even zitten voor je het in je broek doet. Poepen is heel erg lekker. En ook al heb je geen idee voor alle zekerheid een extra rol Nee, Poepen eh, is heel erg lekker, zeker als je heel erg